Halo, selamat datang teman-teman. Saya Gembes, Gemar Belajar Sukses. Ya, ini lagi ngasih makan fermentasi. ini dia ikannya ya. dulu semua udah kita kasih. Nah, ini ayamnya umur 21 hari. Baru turun dari kandang box. Tuh kandang boxnya. okay. nah lahap ya makannya nih lihat semoga sehat-sehat terus ya biar sampai panen Huh. nah, itu ada daun pepaya itu untuk obat apa yang kurang di sini tempatnya bagaimana atau ada yang perlu ditambahkan tulis di komentar ya kawan-kawan biar saya bisa tahu bagaimana cara ternak yang lebih baik oke okay. nah, mengenai pakan fermentasi mungkin nanti saya akan buat di konten berikutnya apa saja yang saya berikan situ ada sayur ada dedak ada M4, molase, macam-macam lah. Cara pembuatannya bagaimana nanti kita buat berikutnya ya. Ini ayam lagi makan nih. Waktunya makan. Oh, capek, ngantuk, Bro. Tapi senang lihat ayam pada sehat. Oke, sekian dulu. Uh, kalau suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe dan apa-apa yang kurang mohon komentar di bawah biar tambah pengetahuan bagi saya dan semua yang menonton. Oke, salam gembel, gemar belajar sukses.